Hola, soy Javier Sánchez, estoy en los estudios de Barcelona del Grupo Adagio, en esta ocasión probando los modelos de acústica SE de PRS y tengo aquí el modelo 40. Thank you.